Yo Merasa. Yo eroso. Frank Shoe. Showa, Sugar Moshima Momo Moshi Terio. Ore no cruce tonata yura y si yuenta. Ryoko tomo Shinderu. Con Ishiwan, malditos bastardos. Les tengo un chiste. Unos huevos van a Japón y llegan. ¿Dónde, ¿Dónde están los subtítulos? Hoy voy a hablarles de un problema que nos está afectando a escala global. ¡Weabus! Para los que no sepan lo que son los weeaboos, una persona no japonesa que básicamente renuncia a la propia cultura y se hace llamar japonés. Intentan aprender japonés viendo anime y terminan pronunciándolo mal, quedando como completos idiotas. Recuerda, a una persona no japonesa le puede gustar la cultura, mirar anime, hablar el idioma y respetar la cultura mientras siga teniendo contacto con la propia, cosa que les impide ser un weeaboo. Aquí está, los weeaboos básicamente le faltan el respeto a la cultura y se hacen ver a sí mismos como pendejos. Incluso aunque no sepas la definición, seguramente has visto estos tipos por ahí.